Saya kalau berdoa singkat, 10 dapat semuanya. Allahumma inna nas'aluka salamatan din Selamat dalam agama. Wa afiatan fil jasad, sehat badan. Wa ziyadatan fil ilmi, bertambah ilmu. Wa barakatan fil rizki berkah rezeki. Wa taubatan qablal maut, taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, dapat rahmat waktu mati kamafiratan ba'dal maut dapat ampunan sudah mati Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut ringan waktu sakaratul maut wan najata minan nar selamat dari api neraka wal afwa indal hisab dimaafkan ketika amal dihitung dihisab habis itu baru doa untuk orang tua rabbi fil wali walidayya rahmuhuma kama rabbayani shaghira doa untuk anak rabbi habli minas sholihin baru doa sapu jagat di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar tutup al-fatihah selesai بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليه